Sasa nikijifikiria hapo, mtoto wangu nilimweka mwenyewe, yule ndio mkubwa, alafu mwanaume ananilea. Mtoto wa kike akaa kwa mumewe, anakulea vipi zaidi ya mtoto wa kiume? Sasa amenikataa. Ningekuelekeza au ndugu zako wangekuelekeza, leo wewe hutaki, mwingine ukamwambia tusiongee mpaka nakufa, ndio yule pale eh. Nikamwambia basi, kama mimi wewe unipendi, sio mama yako, basi e, mimi naondoka kwa sababu wewe hunipendi. Nikamwambia eh, basi nenda, kwa sababu nilim, nilisema kwa hasira, kwa sababu nilifanya mema, kumbe nimeambiwa mbaya. Katika mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio, tunaingia katika mwendelezo wa mkasa wa bibi. Hapa ni mama wa watoto sita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 nayo bibi tuliye naye. Bibi, wakumbushe watazamaji wetu jina lako. Mimi jina langu Halima Asman Saidi, mzaliwa wa mwaka 1942 42 42 mpaka leo ni miaka 79. Eh, nipo. Ndiyo, ndio Hongera kwanza, lakini sifa pia kwa Mwenyezi Mungu kukujalia umri huo. Amina, nashukuru. Sawa sawa, bibi, tuzungumzie swala lile la yule mtoto wako yule ambaye inasemekana au inadaiwa kuwa amekukataa kuwa wewe sio mama yake. Ni mtoto wa ngapi yule? Yule ni mtoto wa pili kuzaliwa. Anaitwa nani? Anaitwa Juma Idi, lakini baba yake alimwita sikujua kama atapata mtoto, kwa sababu alikuwa hana mtoto huyo baba. A, ah, alikuwa hana mtoto na ikawaje sasa? Akapata yule mtoto akamwita sikujua, lakini sasa sikujua lile alivyokuwa mkubwa mwenyewe ndio akamwita akajiita Juma Juma Idi Genda. Ah, baba yake ni Idi Genda. Eh, ndio baba yake. Sawa. Sasa bibi, kwa wanaokutazama sasa hivi ilikuwaje hapa katikati hapa mpaka huyu Juma au kwa hilo jina lingine la sikujua mpaka mkapishana uh, mambo yakawa mengi mpaka mkafikia hatua ambayo mlifikia? Ah, mimi mpaka leo bado nasikitika kwa sababu yeye alianguka ugonjwa, kwanza akalazwa Mwimbili. Mwimbili nikawa nimepigana mpaka ametoka, afu akarudi tena hapa. Kurudi hapa ikasemekana ana kansa badala ya kuongea na watu, akatokea fundi wa kienyeji wa kutibia kansa. Alikunywa hizo dawa za kansa, akawa hajambo, anakula anafanyaje, lakini nili huyo mganga wa kansa akatamka pesa milioni tatu ambaye yeye anatibia. Naona hapo ndo nilipokuwa, milioni tatu naipata wapi? Kweli nilikuwa na kibanda changu cha mazi, bado bati tu, kwa maana ya nyumba yani. Ehe, nikauza nikauza milioni ngapi? Milioni tano kwa ajili nifanye nini? Nimgomboe mwanangu. Naona katika milioni tano hiyo, yule mganga akaja, nikampa laki tisa. Umeona, eh? ikabidi nifanyeje? Tunamwangalia hali ilivyo. Ile hela kweli nilipata milioni tatu, imebaki milioni mbili, imebaki milioni ngapi? Imebaki, imebaki laki nane kwa yule niliyomuuzia ile sehemu. naona sasa tunasubiri hali i, vipi, atakuwa vizuri kufanya kazi, anazunguka na nguvu. Naona tummalizie yule mganga. Sasa ndio ilikuwa hiyo hela ya pili ilikuja kama laki ilikuja kama laki saba unaona laki saba milioni moja nikenda nikanunua nini nikanunua sehemu tena nyingine kupita mbande huko viwanja viko sita wao si wako sita nikaambia kanunueni kwa sababu mimi siwezi kujenga tena nyinyi watoto sita wakenda wakanunua katika kununua bado kuweka alama kupita mbanda, sijui wapi wenyewe wawili wanawake wanawake ndo walifanya kazi hiyo. Naona sasa yule baba alivyosikia hizo pesa zimekuja, sikumpa yeye. Kwa nini ukunipa mimi? Umenidharau wakati mimi mtoto mwanamme na alafu mimi ndio mkubwa. Umenidharau, ukuniweka katika fungu la mtoto wako. Kwa nini? Sasa pale nikajishindwa kujibu, nikamwambia wewe, kwa sababu wewe unaumwa, mimi nakuwania wewe. Unaona, hizi hela nisingeuza kile kiwanja kwa sababu yako. Sasa leo wewe unaniambia mimi nikupe pesa, pesa zipo. Unaona, ungeniuliza tu kama mama, wewe pesa ulizonitibia mimi kiasi gani na mpaka sasa hivi tuko wapi, ningekuelekeza au ndugu zako wangekuelekeza pia wewe hutaki, mwingine ukamwambia tusiongee mpaka nakufa, ndio yule pale eh. Nikamwambia basi, kama mimi wewe hunipendi, sio mama yako, basi eh, mimi naondoka kwa sababu wewe hunipendi. Mtoto anakwambia hivyo? Mtoto ananiambia hivyo. Hapo kashapona kansa? Ehe, kashapona mzima, navyokwambia mpaka leo yuko huko sijui Rufiji, kaondoka na mke wake eh. Sasa nikamwambia mimi sikupendi, ningeuza kitu changu kwa kukuania wewe. Hapo mwanzo mbona sikuuza? Na wewe mwenyewe ulikwenda kujenga kule, kwa nini niuze? Sasa nikijifikiria hapo, mtoto wangu nilimweka mwenyewe, yule ndio mkubwa, alafu mwanaume ananilea. Mtoto wa kike akaa kwa mumewe, anakulea vipi zaidi ya mtoto wa kiume? Sasa amenikataa kwa njia hiyo, sikumpa hela, sikukabidhi hela. Ugomvi wetu ulikuwepo kwenye hela, na ile hela ilikuwepo kule, dadake kaweka kwa kuangalia hali inaenda vipi. Kama akiwa mgonjwa tunachukua tunampeleka hospitali, na hata hivyo hajakwenda hospitali kucheki yuko vipi, kwa atakwenda bure hospitali sasa hivi. Hela ilibidi achukue laki moja aende kule hospitali akachekiwe yuko vipi. Ndio hapo tena kanaambia, mimi sikumpa hela, unipendi, kwa hiyo sio mwanao wala sio nini, mimi naondoka. Nikamwambia basi nenda, kwa sababu nilim, nilisema kwa hasira, kwa sababu nilifanya mema, kumbe nimeambiwa mbaya. Unaona, kweli nilimwambia nenda eh, ndio alivyoondoka. Alikuwa anaumwa kansa ya nini? ya tumbo tumboni na gharama zilizotakiwa kumtibia ni zile milioni tatu e. na ulizitoa zote tatu au ilikuwa? Nilitoa laki tisa ikabakia milioni mbili anadai yule baba yule alomtibia hiyo kansa. Sasa yule baba alipopata laki tisa asijamwona, na hapa kukatokea ndo ya matatizo moja kwa moja mpaka mtoto wangu huyo kaondoka. Kwa yule baba hajaja tena. Hajaja tena. Matibabu alikuwa kashayamaliza au alikuwa kaanza ila yale matibabu madogo ndio yakamponya? mara dawa mara ya kwanza akamaliza akaleta tena dawa mara ya pili akamaliza, dawa za Kiswahili. Ni huyo ni mtu wa Kigoma huyo, yeye anakaa za Kiemu, lakini mimi nyumba yake sijui na wala jina lake. Ni mtu wa Kigoma. Ilikuwa mwaka gani? Si mwaka huu tunaomaliza hapa. Kumbe ni hivi karibuni Eh, sio kwa muda mrefu. Kwa hiyo nyumba imeuzwa hivi karibuni tu? Eh. Nyumba karibuni tu hapo ime. Maana hiyo ugomvi wako na, na ugomvi wa huyo mtoto na mama yake ni ugomvi wa juzi tu. Hela ya eh, juzi tu. Yaani hata miezi mitano bado au miezi mitatu bado. Na akaondoka na hakuna sababu nyingine pengine yeyote nyuma yake ambayo wewe mama kama mama mtu mzima unahisi kweli huenda hii ndio sababu, ila mtoto anatumia kigezo hiki. Ah, ah. Unajua sisi watu wazima, unavyofikiria wewe tofauti anavyofikiria mtoto. Yule ni mtoto kwangu, yeye alijimaliza kusema. Sasa kama amejimaliza kusema, mimi siwe sina jibu la kumjibu e, kwa sababu ile hela aliyokuwa naitaka yeye mimi sina na, e, kama nayo imebaki sasa kidogo kule laki nane ipo sasa ile laki nane nikasema kama atakuwa vizuri tabidi nimpe yeye lakini kanikatalia, kanambia wewe ukunipa hiyo hela yako kuweka, mimi ndio mkubwa, kwa hiyo wewe sio mwanao mimi. Wakati huo mama, umeshajitoa umetoa hela nyingine kwenda kununua viwanja mbele ya Mbande? E, nimewagawia wote viwanja vya watoto sita. E, vyote sita, naye mwenyewe akiwemo ndani, mwenyewe ndo huyo wa sita, lakini hajataka kuhusika navyo. Sema mimi sitaki, kwa sababu kiwanja cha babangu umeuza cha mjini, mimi niende huko polini, sitaki. Nikamwambia kama wewe hutaki, basi si utauza, tatafuta mjini. Mm. Eh, mafikirio yangu mimi, lakini haikueleweka. Mama huyo baba huyo kaondoka, yuko huko alikokuwepo, mimi sikujui na anampigia mm. simu dada yake, akasema mimi huko niliko sitaki mtu yoyote aje. Nilimuuliza kwenye kwenye simu nikamwambia, bibi, nataka kuja, je, nishuke kituo gani? Akasema mimi sitaki mtu yoyote aje, yani mpaka mimi, ina maana mtu yoyote, hata mimi mama yake mzazi. Au wewe unaonaje hilo? Mimi sijui hapo. <laughs> Asema mtu yoyote hataki kwenda huko alipo yeye una... na mke wake yule mke hakuzaa naye isipokuwa mdogo wake kazaa, kachukua mtoto mdogo hivyo anaye kule. Yani kachukua mtoto mdogo wake e, mjukuu wa mdogo wake anayo huko alikokwenda. E, sasa sijui utaratibu wake unaendaje, sito sitoelewa una una unavyojua wewe kwa huko alikoenda, kajenga kaenda kwenye nyumba au anapa, amepanga? Uh -uh ndio sikuelewe kama amepanga au yuko kwa ndugu yake au yuko kwa jamaa yake au yuko kwa rafiki. Hapo ndo sitambui tena, mimi na wewe hatutambui. Wanasema mama ndo aujuaye uchungu wa mwana. Pamoja na hiki kilichotokea hapa katikati, mama, wewe umekuwa katika hali gani? Niko katika hali gani? Niko katika manung'uniko na masikitiko sijui Mungu atanitolea wapi, na hali yangu kama hivi naumwa, basi namtupia Mungu tu, hakuna nalo wa kumsikitikia, kwa sababu yule mtu kashazaa, ana watoto wangapi? Ana watoto watatu na kashajukuu. Nani wewe? Huyo huyo mtoto wako huyo? Eh, ana nyumba Bagamoyo kaacha kwa mwanamke huko, na ana watoto wake wawili wako huko, kawazaa wako Bagamoyo kwa maana hiyo ana watoto wawili kwa mwanamke Bagamoyo, lakini yeah. mwanamke aliyenaye kwa sasa ndo hana mtoto eh, hana mtoto eh. Okay, kwa hiyo yeye ana watoto wake, ana watoto wake watatu, umesema tatu, mmoja eh, mwanamke, wawili wanaume, ambao wawili kwa mwanamke mmoja, mwingine kwa mwanamke mwingine eh na, na kutokana na hali hii ambayo imetokea sasa, pamoja na kusema unamwachia Mungu na kila kitu, ila mwanao kama anakutazama, una lipi la kumwambia? niwe nalipia kumwombea. Unajua mzazi tunakuwa sawa sawa na tumbo linavyouma, ukila dawa linanyamaza. Na sisi wazazi tuko hivi hivi, unajua hasa wazazi wa kike, nyongo haichelewi kutoka kwa mtoto wake, ila mwanaume akisema sitaki hataki, lakini mtoto wa mtoto wa kike ukisema hutaki, lakini Mungu anakufanyaje? anakubadilisha, ah, inarudi roho yako. Kwa ajili ya nini? Uchungu wa mtoto aujuae mzazi, mzazi akiwa mama na mama akikutolea radhi, yani inakuwa mbaya sana. Ila bila shaka hujamtolea radhi kijana wako. Sijamtolea radhi. Na wala haupangi kufanya hivyo. Wala sipangi kufanya hivyo. Najua mwanangu yule pengine ule ugonjwa umembadilisha akili kunijibu maneno yale mm. kwa sababu ni mtu mzima mm. bado sijapanga hilo. Inawezekana huko alipo anafikiria kurudi nyumbani kuja kuongea na mama, lakini kwa kauli ambazo amewahi kuzitoa nyuma anajiuliza maswali, naanzia wapi? Eh. Unamwambiaje? Namwambiaje? Mimi namwambia tu Mungu amjalie, Mungu amwelekeze mambo mazuri na huko anakokwenda apate mazuri tu, asipate mabaya. Kama anataka kuja kumsalimia mama pengine, si anaweza kuja tu, simkatai simkatai, simkatai kwa sababu mimi sina makosa nilomtendea. Kama makosa alikuwa makosa ya pesa, pesa si za kupita jamani, na mtoto mtoto wa kupita piti mtoto eh? Mtoto nimekuzaa anaweza kapita? Ni mtoto wako tu? Eh, ni mtoto wangu tu. Watu wanakubalia watoto viwete, wenda wazimu, wana maradhi mbalimbali, lakini ulipata kumwona mtoto anamkataa mamake au mamake anamkataa mtoto? Hasa mama tu amkatai mtoto. Kwa, kwa tukio hili ambalo limetokea kama familia, mlishawahi kukaa pengine mkazungumza mkajaribu kutafuta usuluhisho wa aina yoyote ile? Sema kwanza tusogeze, kwanza nisogeze muda e, fikira yangu ikiwa ime imebidi ya kuwasogeza, nitawaambia, nitawauliza, kwa sababu sasa hivi wote wana hasira. Kwa sababu gani kamwacha mama akiwa mtu mzima? Kwanza tunalisogeza hilo neno, sijapata kwa, kwa wapo wangapi? Si sita. Sasa kutoka mmoja, si wako watano eh? eh bado na wote wako hapa eh, wote wako hapa nao na baba yao baba zao wamefariki wote, wote wamefariki baba yao. Sawa sawa bibi, kutokana na, na maisha uliyoishi na yote uliyoyapitia na mengine kama haya ambayo tunayaona, ambayo binafsi mimi sikuwahi kuyaona, kwa mtazamaji ambaye unatazama, kama umewahi kuona utasema, lakini kwa hatua hii bibi, u, yes, umejifunza kitu gani kwenye haya maisha? Haya maisha kujifunza kuhusu watoto kuhusu watoto Aa, mimi nampa Mungu tu. Na kuhusu maisha kwa ujumla, ushauri ambao unaweza ukatoa kwa watu wanaokutazama kupitia Tiki TV na hata mimi ambaye nipo hapa pembeni yako, tujifunze tujifunze maisha bora na maneno ma yasiwe na mkato kwa mzazi ambaye wafae wajiendeleze, maneno yasiwe makali kwa mzazi. Kuna wazazi wengine wana moyo kuna wazazi wengine hawana moyo, unaona binadamu unavyoona, tupo tofauti, we mweupe, mi mweusi, na roho ziko hivyo hivyo. Kuna mzazi mwingine ino neno anaweza kuchukua neno ambaye lenye asila ambaye halina tundu wala halina shida, anachukua asila hiyo. Lakini sasa mimi ninayo asila hiyo, lakini nikiangalia vigezo na kumwacha mtoto wangu kama yule, haiwezekani. Natizama kwanza, navuta hatua, na atafikiria vipi au itakuwa vipi? Mimi hapa nipo, hii nyumba ina watoto sita, wa kwangu watatu na watoto wa mke mwenzangu watatu, wamegawana nyumba yao. Mimi hawakunipa chumba cha cha kusema hichi utachukua kodi, baba amekufa. Ah ah isipokuwa hapo nilipopewa, nashukuru Mungu e, natuliza, naenda chooni, nakula, sina wasiwasi na nakaa na wapangaji wa watoto wangu, kila mtu anakuja kuchukua kodi yake. Anapokuja kuchukua kodi yake aseme, wewe huyu mama, shilingi mia mbili hapa utanunua sukari? Ah, ah hakuna. Kila mtu na maisha yake. Hilo nalo nimemtupia Mungu tu, hakuna mtu mwingine. Hilo nimemtupia Mungu tu. polesanaasante lakini mungu ataniwezesha kwa imani naomba ataniwezesha kwa imani kama nilivyo wazaa basi hata nikifaa menyezimungu mwenyewe atanipeleka maali pema kwa sababu sina ubaya na mtoto wa mtu, sina ubaya na watoto wangu, sina roho mbaya na watoto wangu, na sijashika kibaya tangu nimezaliwa. Wanasema si kuna wachawi, wananiambia mimi mchawi, lakini ujui, na watoto wangu nao na wamezaa wote, hakuna siozaa eh, na wajukuu ishirini na sita na bado wanaendelea kuzaa watu. Sasa ningekuwa mchawi, si ningeuwa wote. Kwa nini wanakuambia mchawi? Sijui, nisielewi, labda sura yangu imekaa mbaya, wakiniangalia yule anaua yule <laughs> Unajua kuna nyota ingine kali, ingine nyota inakuwa sio kali, haina mwanga. Sasa nyota yangu mimi haina mwanga mm, kama unavyoona nyota ya baharini sasa hivi hakuna. Tunavyoishi sisi tunaishi Mwenyezi Mungu tu, lakini zamani kulikuwa watu wana, wa, watu wanaishi kama hivi jua kali, wanaenda pwani, wanaomba, unaona inanyesha mvua ya chakula, lakini sasa hivi hamna. Mwezi unapotea, hakuna maombi. Ukiangalia mwezi tofauti unavyopita mm. Lakini usemi kwa sababu wewe ndio unaojua, utamwambia mtoto sasa hivi atajua ajui kama ule mwezi unapita sehemu ile sio ya kwake. Sasa hivi mwezi unapita sehemu mbalimbali, sio ile ya kawaida. Mm. Siku ya kwanza ambayo walianza kusema bibi mchawi, walitoa maelezo gani? Hawatoi maelezo, kwani kulikuwa na mtu amekufa? Hapana, ili ni vielelezo vya moyo wao tu kwa kuniambia mimi mchawi bila hata ugomvi wowote. Ah. Sasa wanapata wapi nguvu, wananzaji Yule aliyokuleteni ile alikuwa munda mtoto wangu wa pili ambaye kaka yake ndio huyo aliyosusa, baba mmoja mama mmoja, alikaa akasimama, alizaa mtoto wake amefariki, akakaa mlangoni. Nilikuwa naambia nataka sanduku langu nitoe nguo, akanambia una hata sanduku huko Akasimama mlangoni akanambia, he, ndio maana wewe mchawi. Nikamwambia mchawi mimi? Tatizo nikamwambia nitakupiga, akanambia nipige na mimi nikupige. Basi nikaishia hapo. Akahama, yuko sehemu yake, anabaki kuja kuniangalia tu basi kwamba kwa... <laughs> basi dunia ndio ilivyo, dunia ndio ilivyo. Hiyo siku mtoto wake aliofariki ilikuwaje? Akulia huko huko Mwananyamala alivyojifungua mtoto akulia, kuja hapa tumeshika, lakini alinielekeza mimi ni mchawi, kwamba kesho yake ndo ukaenda kumwambia akupe sanduku. Hiyo ni mara nyingine takashahama hapa. Siku ambayo unaenda kumwambia nataka sanduku nichukue nguo, ilikuwa siku gani? Mtoto kashakufa. Baada ya siku ngapi? Baada ya siku ngapi? Ah, ulikuwa karibuni hata mwezi bado ulikuwa hujafika. Mm. Akakukatalia hilo sanduku? Katalia eh. Na sanduku lilikuwepo kweli? ndio nalo. Kwa nini alikataa sasa? Basi tu. Si nilimpa chumba, kitanda, nini? Hawasi ya kila kitu. Yule uliokuwa nao. Lakini waliondoka lakini kielezi chake aliniambia mchawi. Sasa usione ajabu binadamu kukutana na mitihani kama hiyo mm. na sasa umri kama huu umri kama huu na mambo mengi sana mm. na alipokuambia vile ndio wengine wakaanza kusema vile au ikawaje? Wengine sasa walikuwa wamesaidia, lakini walikuwa wanaogopa ogopa hawezi kunikabili we mwenyewe mchawi, hapana. Waliokabili wamekabili na waliosokuwa kukabili, kukabili wewe nao wamenyamaza kimya. Sasa sielewi rohoni mwako, lakini kuna wengi walikabili ambaye ni watoto wangu. Wakati anakwambia mchawi, alikwambia mchawi kwamba umemfanyia jambo gani? Ndio mtoto wake kafa, yule aliyofariki hospitali. Mm. Ndio maana yake kunaambia mimi mchawi, labda sijui nilifanya kabla ile mimba kushika, sijui nilifanya badala ya kuzaliwa. Mi sielewi, sijui, na huo uchawi siujui mpaka taimu hii. Ila uchawi wa hivyo uwaga upo eh? Uchawi wa hivyo uwaga upo? amna amna kwa sababu kitu hukijui huwezi kufananisha kitu fulani. Hivi uchawi wa aina hiyo upo kama huu ambao yeye alianza kuita mama mchawi? Ustawi wa namna hiyo Manake dunia huwezi kukataa kusema uchawi hakuna. Uchawi upo, kwa sababu kama si uchawi haupo, mbona kuna waganga wa kienyeji? Waganga wa kienyeji wanaagua utakavyoumwa. Ah, kama zamani tulikuwa hakuna nini, hospitali hakuna, watu walikuwa wanaponea miti shamba, unaona na uchawi zamani ulikuwepo, kwa sababu kuna waganga wanakuja kulisha uganga. Kama mimi nimekula uganga mara tano, mimi hapa wa mchawi. Huyu mume wangu kanipeleka wapi? ifakala Kuna bwana mmoja anaitwa Kalembwani huko analisha uganga, ambaye wewe ukishakula unaona, ukija nyumbani ukichungulia unakufa. Yani kivipi hapo? Sijaelewa. <laughs> si uchawi? We unao uchawi, unakwenda kula uganga kusema mimi sio mchawi, lakini sasa utakapoweka kule, yule anakulisha uganga, anakwambia ukiwa nao bibi, mimi nakupa dawa yangu hii. Na kweli nilikula uda, uganga, kuku na ugali, ule ugali wa uchungu hatari. Anakwambia kama ulikuwa wewe mchawi, ule, uga, ule ugali ukila unajaa mdomoni, huwezi kuumeza unaondolewa sahani, mnakula watu wawili kule Ifakara kule kwa Kalembwani nilikula mimi mara tatu. Ni Kwa nini sasa mara tatu? Nilikula. yani, ya mara ya kwanza ilikuwa. Mara ya kwanza si wanalisha tu. Nilikuwepo mdogo. Mara ya pili nilikuwepo mkubwa na mtoto wangu, mara ya tatu nilikuwepo mkubwa. Eh. yani, yaani ni mara tano nimekula uganga huu. Mara tano. Eh. Mara ya kwanza ulikuwa mdogo, walikulisha wakihisi we ni mchawi au kwa nini walikulisha? Sijui tena wenyewe kama ni kinga au uchawi, lakini walikuwa wanalishwa sana, ni wachawi walikuwa wanajuikana pale, ndo wanalishwa. Ehe, ukishalishwa kuna alama fulani unaonyeshwa, anakuwa akili zake sio nzuri eh anatoka povu mdomoni, anaanguka, wanamtoa pale, wanamweka kule. Anapona? Eh, anapona, si wanamwopoa. Utoe hela umwopoe. Wanapewa dawa nyingine, anazinduka, anaondoka lakini ni mchawi. Akizinduka akiondoka, anaendelea nao au inakuwa imekwisha? Hapa sijajua sasa kama utamu wenyewe, lakini nishaona. Wahe, wa mara ya pili uliolishwa ilikuwaje? Eh, mara ya pili nilolishwa aka mimi siku sikulewa wala sikufanyaje. Na ulipelekwa na kwa mbali huko. Ulipelekwa na baba mzazi? Babangu yuko Mwongozo. Mimi nilikulia Mfulo ndo alikulepo, alikuwepo huyo mganga anaitwa Nguvu Mali. Mfuru ni wapi? Wa kwanza Mfuru wa Morogoro. Wakati huo nina miaka tisa karibuni. Na kwenyewe ndo ukalishwa tena? E, nikalishwa tena. Aliyekupeleka ukalishwe ni nani? Ni bibi yangu mzaa mamangu. Kwa nini alikupeleka ukalishwa? Ah, ni wote wamekula ili yani nchi nzima nchi nzima eh, wanakuja nchi nzima wana, wanafikia kwa nyie, sasa hivi mnaita wajumbe, sisi tunaita mdewa. Wanafikia pale wanasema tunataka kulisha uganga ambaye tuondoe ni ubaya. Sasa yule mganga anatanga, yule mweneji anatangaza, nyinyi raia mnakwenda pale, takwenda kula uganga. Eh. kila mnawajua pale wachana. Eh? Mkila mnawajua wale. Eh, wale si wanaonesha wenyewe? Wewe ushakula pale, wanakaa pale wanakuangalia ni usoni. <sighs> Wanaangalia nini? Sasa unashangaa wanaangalia nini? Kumbe wanamwangalia huyu mbaya. Na kweli kama ni mbaya wa zaidi anadondoka pale wanamnyanyua wanamweka pembeni mpaka waje ndugu zake, alafu wanamuondoa wanampa wanampa dawa, anakuwa mzima kama kawaida, anakuwa sio mchawi tena. Eh, anakuwa si mchawi, anaendelea wa mara wa, wa mara ya tatu ikawaje? <laughs> ndivyo hivyo mara tatu hivyo hivyo, mara nne hivyo hivyo, mara tano hivyo hivyo. Mara tano alikupeleka nani? Ndio mara tano ndio hiyo nilikwenda Ifakara. Wewe na mumeo sasa? Mume wangu alinipa na alinipa nauli kwenda huko kwa sababu watoto wangu wa kufikia ndo walikuwa wananiambia mchawi, mama zao wote wametangulia, mimi niko hai, kwa nini? Ndo akanipa nikaenda Ifakara kwenda kula dawa. Ulivyofika, kwa maana hiyo pale ungekuwa mchawi, nisingerudi au singepona mpaka leo, nisingepona mpaka leo, nipo hai yeah. Kule ninajua mambo yote ya kule Ifakara kwa Kalembwani kunaitwa unapeleka kuni na kuku wako wa Kiswahili na nguo yako moja, na hapo unachimba shimo, unakalia lile shimo, linatiwa dawa, unakula, unanyolewa nywele. Ukishanyolewa hiyo nywele ndio unachanjwa hapa, alafu unapakwa dawa hivi hivi, unaambiwa nyanyuka. Zile nguo ulizovaa unabadilisha, zile nguo unakwenda kuweka pale pale na yani bibi kama Irundo nakwambia za nywele huko, we duniani huku, acha we, acha hivyo hivyo. Basi nikarudi, rudi kuna bibi mmoja ndio huyo mganga, sijui anapika ugali na kuku wa Kiswahili sahani watu wawili, mwanamke na mwanaume. Mimi nilikula na mwanangu huyu uliokwenda aliokuleta wewe, nilikuwa ndo nilikula nayo ugali wa uchungu na kuku wa chukuchuku, hamna kitunguu wala bizari wala nini. Basi tulipomaliza tunapanda gari tunarudi. Hapo waliosema wachawi mpaka leo mimi bado nipo, alafu we, wengi wametangulia mm. Waliokuwa wananiambia mimi mchawi wametangulia wenzangu, mimi bado nipo. Unafikiri ni kwa nini? Mungu mwenyewe, Mungu mwenyewe hakuna neno lingine. Na, na baba mtu kwa maana ya huyo mume wako wa mwisho ambaye una watoto naye hawa wengine hawa yeye alivyokupeleka kule na akihisi kwamba wewe ni mchawi na wale wanawake wake zake wengine wanafariki pamoja na upande wa pili wa watoto wake na vitu vingine kama hivyo baada ya kula ule ugali na wewe ukatoka ukiwa salama, hakuja na ushuhuda wa kusema jamani, mama yenu sio mchawi? Sasa kama aliwaambia ni nyumba nyingine na mimi tofauti kama aliwaambia yeye. Sasa alisemaje? Kama huyu anaambiwa mchawi, si mtamuona hapa, ataishi atakufa, atazilika au atageuka mageuko ya nini? Alikuwa anaangalia mpaka naye Mungu kamchukua. Sasa hivi i, kama ingekuwa kwa mfano tunachukulia mfano mm. ingekuwa ni kweli, lakini bibi akaamua kwamba ah, nikitoka hapa mimi naenda Morogoro na huku nikienda kula ugali huu kama mi mchawi nitakufa. Eh, akaamua awache uchawi ukaji, uka, kwa mfano sasa bibi akaamua uchawi mimi siutaki, akauacha, alafu akaenda kule akiwa tayari sio mchawi tena, kashaacha uchawi ule. Je, ule ugali ungemdhuru? Hata aumzuru hmm. uchawi unamzuru ule ugali hmm. ah, kuna wenzetu wao wanavyokuambia, manake kuna kibwawa kama hivi huko mm. huko huko Ifakara huko, uweze kuvuka hapo ukiwa mchawi uvuki. nani kidogo. Yaani maji kidogo kama hapa tu. Mm. Lakini hicho kibwa sijui katiwa nini yule baba mpaka mm. leo kipo hapo. Mm. Na kulala mnalala nje tu. Mm. Kajenga ni kibanda tu hivi mnalala chini. Mm. Mkeka mnakodi, kikombe cha chai mnakodi mpaka mnaenda huko, mnalala siku mbili, siku ya tatu mnapelekwa huko. Sasa mtu akiwa mchawi, nilichokiboa kama ni kidogo, anashindwaje kuvuka? Shindwa. Kwa nini anashindwa? sasa si mbaya kwa ubaya wake kwani yule alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta watu wema waishi, sio mtu mbaya. Unakwenda kumloga mtoto mwenzio, unaenda kumloga mtoto wa, wa kwako. Unaona, manake mchawi hana mmoja, hata mwanao unaweza ukamuoa. Linavyokuwa? Eh. Sana tu, hakuna imani. Kwa hiyo kuna kwa hiyo kuna watu wanaua watoto wao. Eh, wanaua watoto wao. Wanaua. Wewe amini usiamini, wapo. Tunawasikia na tunawaona. hmm. Lakini uchawi kuchukua ni majaria Mimi wazazi wangu sio wote wachawi, hakuna. Baba yangu alikuwa anapiga alikuwa anapiga wanyama polini, alikuwa anaitwa Mlumba, ameishi hii njia ya Kigamboni. Yeye uchawi wake ulikuwa kwenye nini? Kwenye bunduki yake. Wanakuja wa magame kutoka huku mjini, wanaambia fikieni kwa Mlumba, na wakifikia polini kweli walikuwa hawapigi nyama mpaka waje kwa babangu mimi <laughs> naye alikuwa mchawi wake wa peke yake na babangu mimi wakija pale wanalala usiku, wanaenda kuwinda, watapiga nyama yeah. Sasa mimi najiuliza kama watu uko waliko wanakusema wewe mchawi, si ndio? Ina maana na wenyewe ukute wakati mwingine wanaweza kufanya uchawi kwa ajili yako, kweli au sio kweli? Ndio. Wewe ulikuwa unafanyaje? Ah, ah. Unajua, unachoomba heri wewe, zamana ya uchawi huna na dhamana ya kusema unamtaka kumfanyia mtu vibaya huna. Yale yanakuepusha hata mtu akikutegea, yanakuepusha. Mwenyezi Mungu anasema wewe huna roho mbaya, nimekuweka binadamu, roho yako ya kibinadamu, kwa kutenda wema, kwa kufanya kitu chochote kile. Mbona analiepusha lile neno? Walishawahi kukutegea eh? kukutegea. Walishawahi kukutegea wewe? ndio utaweza yapi kulijua wewe ulijui, kwa sababu wewe sio mtaalamu eh. Kuna wataalamu wenyewe hapo pengine tu utaota usingizini, leo nimetolewa nje, leo nimekwenda nje hii. Sasa e, ndoto sio uchawi mm, ni hilo neno. Hakuna, hakuna. Kutokana na matukio hayo yote, kuna vitu gani watu ambao hawavijui kwenye upande huo wa masuala ya, ya uchawi na ushirikina? Kuna watu wengine wanajua, wengine hawajui si ndio wakaitwa waganga bwana. Mganga unakwenda kama hivi, mimi naumwa, nakwenda kwa mganga, siende hospitali. Mganga pale akaniambia we umerogwa. Sasa mimi alioniroga simjui kweli, mimi nimerogwa, we ndio mganga utanitibia? Anakwambia atakutibia na kweli akikutibia unapona hapo zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi hakuna waganga, wanyang'anyizi tu. Kwa maana hiyo zamani kulikuwa na waganga kweli? Ah, wewe acha. Zamani kulikuwa na waganga bwana. Sasa wameenda. Sasa hivi hamna uganga, kuna utapeli tu. Mm. Hamna uganga. Kwa nini? Basi tu maelekezo yale Mwenyezi Mungu kawapa wale wa zamani sio sasa, sio sasa. Unakumbuka ah, we ulikuwa bado hujazaliwa mm. Ilikuwaje uganga wa kwanza? Huyo mganga alikufa pale Mzinga, alikuwa anaitwa Nguvu Male, watu wamekula mwenyewe kafa Mzinga pale, kapinduka na gari kafa yeye peke yake. Ilikuwaje? Umepita watu wamekula uganga, yeye mwenyewe kafa peke yake. Umepita, lakini watu walikula uganga wake, kama usembe unga hivi, unaona. Akaja tena mwingine anaitwa Tekelo, akaja mwingine anaitwa nani, Kimbunga, akaja mwingine anaitwa nani, majina tena nimesahau watu, mimi nimekula wote. Hasa yule wa kwanza watu walikula, alafu yeye akapinduka. Yeye ina maana yeye alikuwa mganga alafu mchawi, au ilikuwaje? Sasa sijui ndio ilikuwaje, sijui sielewi kama hadi yake ilifikia pale au alikuwa masharaiti na vigezo hakuvi, hakuvifanyeje hakuvizingatia sijui, au hadi yake ndio ilifika. Maanake alivyokufa hakuendelea tena watu kula uganga vijijini, ilikuwa vijijini tu, sio hapa mjini un, unawaambia nini wale watu ambao wana wanawaita wenzio wachawi kama hivi ambavyo wanakuita wewe? Ah, ah, mimi nawaambia tu wasiamini, uchawi upo na kuto uchawi hakuna, ambaye kuna vigezo ambaye vya kuonyeshwa uchawi na kuna vigezo ambaye havionyeshi uchawi, ni kazi ya Mungu. Lakini sisi binadamu hatukai kumkisia mwenzake vibaya. Kwa maelezo ambayo umeyatoa, kuna watu ambao walikuita mchawi, wengine hawapo, lakini wengine wapo, wengine wakakupeleka mpaka hizo sehemu za kula ugali ili bibi aumbuke, na mwisho wa siku bado haukuumbuka na upo mpaka leo. Unawaambia nini wale waliobaki? Nawaambia tu Mwenyezi Mungu awajalie Mwenyezi Mungu hawajalie, kwa sababu mimi sijui kitu chochote. Kama ningekuwa ninajua kitu chochote, ningeambia nyinyi mnaniaibisha eh? hapo nifanye neno gani? Kama mtu ukiiba, si ndio unaenda kufungwa? Lakini haiwezekani kufungwa, mchawi afungwe na yule anamwombea mwenzake afungwe. Anam, anamtegemea nani? Mwenyezi Mungu mwenyewe. E, mimi ni mchawi, lakini mimi mbona nina Mungu? Wale waliondoka ni ahadi imetimia. E, mwingine anaondoka kwa uchawi, mwingine anaondoka kwa ahadi. Wale wachawi mimi siwajui kwa sababu mimi mwenyewe sijui eh, nitamwambiaje mwenzangu? Haiwezekani. Kwa hiyo naombea dua wasishiriki sana uchawi, wakamuondoa Mwenyezi Mungu. Wasifanyaje? Wasiamini uchawi, wakati Mwenyezi Mungu mwenyewe yupo na uchawi upo kwa ili, ilikuwaje ulipogundua kwamba uchawi upo? Kitu gani kilikufanya bibi ukasema kweli uchawi upo? Eh, kwa wazee wa zamani walikuwa na wanahadisia, lakini sio mimi. Aa, wanahadisia fulani kamloga kitu fulani, kweli kanasa. Sasa tunasemaje? Ndo kule tunakuangukia kwenye arbadili arbadili inaua arubadili ni mbaya, sio uchawi, ile ni kumshtakia Mwenyezi Mungu. Kama kweli unafanya ubaya, na kweli pale Mungu atakupoteza. Huo unaambiwa uchawi. yani albadili huwa inakuwaje? Albadili ni kitabu cha Mwenyezi Mungu mwenyewe, unasoma Qurani, ile Qurani ile Qurani haina mtishamba wa kutwanga wala nini, kinasomwa tu kitabu basi na ni kinga nzuri sana. Kivipi? Eh, kama mtu akikufanyia ubaya unakuwa uzuriki eh, lakini Mungu akikuita haraka unaondoka lakini hasemi kama yule karogwe bwana na fulani. Unajua yule karogwe na fulani inavuma sana, karogwe na fulani yule angepona, lakini fulani bwana ndio aliyomloga. Unajua sisi binadamu hatuna uaminifu wala hatumwamini Mungu, tunachoabudu ni uchawi. Ndio hiyo, hata mimi naitwa mchawi, lakini sio mchawi mimi. Sasa albadiri ni, ni dini au ni imekaaje hapo? Albadiri sasa siwajui wale walioanza ilikuwa vipi, sijui mpaka wakaisoma hiyo, kuwa anasema kinga na wanaisoma hiyo, na kama umefanya neno baya kweli inakuzuru, inakurudia mwenyewe somo inakurudia mwenyewe, inakurudia mwenyewe sababu umeongopa. Siku ambayo wewe ulisoma ilikuwaje? ah, ah. ukisoma unasema kinga, nasoma arubadili ni kinga yangu, atakayeninuia kwa ubaya basi arubadili imuone, ile namuona kweli <laughs> kama ni mbaya, lakini kama ndio huo uchawi unaosema hmm, hiyo mm, ipo hiyo hiyo ipo. Kwa maana hiyo haina imani kwamba ni imani ya dini fulani wala nini? Haina tiba. Haina tiba yoyote? Haina tiba yoyote. Arobaini haina tiba. Mm. Hivyo watu wa zamani tuliwaona kwa kina babu, kina bibi, watu walitumia hivyo. Matukio gani makubwa matatu ambayo unayakumbuka ambayo ukiyakumbuka unasema kweli haya nilivyoyaona haya kweli acha watu waseme uchawi upo na Mungu yupo vile vile. Na Mungu yupo. Eh, si wale tengeneza vitu vibaya. Unatengeneza kitu kibaya, nenda kamzuru fulani, lakini sasa kile unapokwenda kumzuru fulani eh, haki mzuru sasa, pengine kinaweza kikakurudia we mwenyewe. Nasikia tu, lakini nasikia tu, sio mimi, mimi siwezi na mpaka dau hapa nilofikia, siwezi. Ila ungetaka ungeweza? Ningetaka na Mungu atanusuru mpaka kufa kwangu. Hautaki? Hapana, sitaki. Kuna, kuna vitu hapa na kurudisha nyuma kidogo, kuna vitu ulizungumza kuhusiana na masuala ya ukikaa sasa hivi ukiangalia, unasema mwezi unapita sehemu ambayo sio nzuri, vitu fulani fulani ambavyo hatukuvielewa vizuri pale, tulikuwa spidi tunawahi huku tulikofika, <laughs> sasa tunarejea kule kidogo. Ehe, ilikuwaje pale na huwa inakuwaje na sasa hivi ipoje? Mm, sasa hivi mwezi unavyopita nakaa hapa, mwezi ukiandama unachukua mkondo huu hapa, unaenda hivi lakini sasa hivi mwezi una umeandama hapa unapita hivi unazunguka eh, katikati. Eh, haupiti katikati. Mm. Hii ni mfano wa dunia inakuwa kama nyingine, sio nyingine, lakini kuna mambo fulani yanabadilika. Kwa mimi wa zamani mm. lakini watoto wa sasa hivi wanaona ni ya kawaida. Sasa bibi, kwa, kwa mwezi kama sijui mwezi gani ule ulikuwepo mwaka jana ulikamatwa, haukukaa velevo unavyokamatwaga mwezi unakaa hapa, naona unakamatwa, lakini zinaombwa dua eh, kama za jadi, mnapiga ngoma, mnapiga madebe nini, mpaka mwezi unasafika. Lakini kuna mwaka jana mwezi ulikuwa umekuwa tofauti na umesogeaka sana. Nikasema mbona mwezi huu uko hivi? Mpaka nikaenda mali. Alafu sasa nilikuwepo saa kumi na mbili na nusu nilikaa baradhani hapo kasema mpaka nikaenda nikamuuliza jirani yangu, wewe huu mwezi mbona ume eh, ndo kazi yake Mungu bwana hiyo eh. Ah. Hawana homa hawana homa na wala hawastuki Mungu anafanya nini. Lakini naona sijui kuna vitendo vibaya vinafanyika, mabadiliko yapo kwenye mwezi. Kwa mimi ni wa zamani, lakini yeah. mwezi una umeandama, lakini unapita sehemu sio ya kwake, sio ya kwake sio ya kwake. Ndiyo, mwezi ulikamatwa na kina nani na ulivyokamatwa ilikuwaje? Tupe picha. Mwezi ukikamatwa hautoki kwenye mbingu. Mwezi ukikadam ukikamatwa hautoki kwenye mbingu, yani inakuwa giza, hata uliokuwapo hapo wewe sikuoni mimi eh. Pale kuna maombi fulani watu hawaingi hawa, hawalali kuombea mwezi. Jua waliombewi kwa sababu ni jua, wakati wa njaa. Kila mwezi huwa unaombewa. Ehe, mwezi unaombewa. Ulikamatwa kwa muda gani huo mwezi bibi, kwa kumbukumbu zako ya mwaka jana? Mwaka jana ulikamatwa kama saa kumi na mbili na nusu na ilikuwa sio ule mwezi unakamatwa kwenye saa tatu au kwenye saa tatu na nusu kwa sababu ushafika hapo, halafu unapotea kabisa. We usiombe, we acha tu, mwezi ukikamatwa wazee wa zamani inakuwa vibaya sana vibaya sana, lakini watoto wa sasa hivi hawaelewi, wanakimbia kimbia tu. Mwezi unapokamatwa huwa kuna matukio gani yanaendelea? Hiyo ya Mwenyezi Mungu kuharakisha ni dunia iwe ingine au binadamu, nyoyo zinafanyaje, zinakuwa za ukatili mwingi binadamu wanakuwa makatili mwingi kutokana na mwezi, kwa sababu kile ni kitu baridi, kitu baridi tuseme kwa mfano mvua na jua. Jua linaua njaa, mvua haiui njaa mm. kwa sababu inaota mimea aina mbalimbali mnapoona. Sasa bibi, wewe ulipoona mwezi umekamatwa ulifanya nini? Nilifanya nini? Niliomba dua tu, na uruhusiwi kulala mwezi ulivyokamatwa, uruhusiwi uende ukalale usingizi. Kwa zamani hakuna hata mtu mmoja mwezi ukikamatwa uende ukalale ndani, hapana, unakaa nje tu, unamuomba we Mungu, utatupeleka wapi? Mpaka mwezi unatakata unakuwa mweupe, ndio watu wanakwenda kupata usingizi, hata iwe saa sita. zamani mwezi ni kitu bora kushinda kitu chochote, ni yaani uhai wa binadamu umetokana na mwezi ni dua ipi hiyo ambayo watu huwa wanaomba pengine kwa anayetazama siku akiona hivyo basi na yeye aombe? Wote tu kuchagua kabila, kuchagua mwanamume wala mwanamke. Eh, uliokuwa msikitini uombe, hata ukiwa kanisani kama ukielewa lake unaomba, hata ukiwa nyumbani unaomba, kwa sababu lile neno lote linampasia Mwenyezi Mungu mwenyewe, ujui alivyopanga kwa nini wazee wa zamani walikuwa wanaogopa mwezi ukikamatwa, wanaogopa kulala ndani? Eh, kwa sababu wao kulima wana mitego yao ya kulima, wanajua mwaka huu tunapanda mwezi fulani, mwaka huu mvua inanyesha namna kadhaa. Kama mwaka huu mvua hakuna, walikuwa wanakwenda pwani kwenda kuomba mvua kila, mtu kila, mtu kila, mtu kila nchi nzima wanakwenda kule pwani wanachukua vyakula wanapeleka kule pwani, au kuna mdudu fulani hivi anaitwa ngaka, wale wanachukua kila mbegu kila mbegu kila mbegu kila mbegu wanamwekea pale. Huyo ngaka yuko kama, unamjua? Hapana, labda kwa, kwa lugha nyingine. Unjui mgaka? Haya, Kobe naye Kobe namjua. Ehe, basi yuko kama yule, wanamwekea yule atachokwenda kudonyoa akikigusa tu, basi watu ndo wanalima kile, kinafanyaje? Kinakuja. Mtu akikaidi akilima kingine hamna, apate eh. zamani ilikuwepo hiyo mm. <laughs> na huenda mpaka sasa hivi kuna watu pengine wanatumia hivyo. Sijui kama wanatumia nani, wazee wenyewe wote wamekufa, wamebaki. Sasa bibi Kanya. bibi, kwa kipindi kile mwezi unakamatwa, una watu wana, wanaogopa kulala ndani yeah. wanakaa nje je? Yeah. Uh, inaweza ikawa, ikawa mifarakano, yaani lile giza likaendelea, asubuhi usiione, jioni usione Eh, hii inatokea hiyo. Imewahi kutokea? Eh. Yeah. Yaani kukaa hakuna mchana, yani usiku kapitilia. Ehe, hilo sasa. Ilikuwa mwaka gani? <laughs> Sasa mimi sijui kusoma wewe. Ah. Ila ni lakini kina bibi ndio walikuwa wananihadisia hivyo kwamba yani kunakuwa usiku tu unapitiliza yeah, giza tu masaa yanaenda. Sasa ndio ile haitakiwi, ile haitakiwi kwa sababu Mungu kaumba vitu viwili, jua na mvua jua aliombewi kwa sababu eh, jua likikamatwa aliombewi kwa sababu jua linaua chakula. Wao walivyoongea watu wa zamani, mwezi hauui chakula. Ubinadamu umeondoka sasa hivi kweli tena une, yani yule unamjua huyu binadamu anakufanyia unyama. Peleleza hilo neno utalikuta kwamba yule unayemwamini au inakuwa eh, yule unayemwamini yule, kumbe mbaya ndio kwako. Lakini zamani ilikuwa hamna hiyo, watu walikuwa wanaelewana, watu walikuwa wanasikilizana, ambaye kuna kitu kimoja watu wanaliana amini, hicho hicho kitabu wanaliana amini, wale wameambiwa na Mwenyezi Mungu yani wasiachane. Afadhali umwache ndugu yako baba moja mama moja kuliko ndugu waamini, mbaya sana eh. Na watu walikuwa wanaishi vizuri tu, wanakuwa ndugu eh. Unatoka hapa mpaka Mkulanga kwa miguu, gari hakuna. Mkulanga kwa miguu, zamani ulikuwa gari hamna. Siku ngapi? Hata siku mbili unakwenda hata siku tatu unakwenda, lakini unda ndugu yako umemshiba, unakwenda na unapolala kama umelala kwa ndugu yako. Sasa hivi unaweza inawezekana hiyo? Ipo japo sio kwa watu wengi. Wapi? Wapi? Kwa nini kwa nini haiwezekani? Imani hakuna. Imani sasa hivi imeisha, imetoweka sana. Imani imetoweka. Tunawasema wale marais, chukulia mifano ya marais kila mwingine ana ubora wake. Sasa na binadamu ndo tulivyogeuka hivi sasa, marais watano kila mtu na ubora wake, alafu marais watano ni wote ni Waswahili badala ya kuondoka Mwingereza. Unaona, badala ya kuondoka Mwingereza wakaingia Waswahili. Bibi, katika enzi za ujana wako ni kitu gani ambacho haukutegemea kukiona kabisa katika uso wa dunia, lakini ukaja ukakiona kimetokea, umeshangaa sana? Eh, nashangaa binadamu, watoto wetu wanatembea uchi, hawana heshima, unaona, wanapita kwa wazazi wao, wanawajibu maneno ambayo sio mulwa kusema huyu anamjibu vipi. utaona maajabu. Wewe nimekuzaa alafu unamjibu mama yako au baba yako unajibu maneno ya mkasa ambaye hakumtibua roho kabisa. Hii nikaona dunia imegeuka. Katika kugeuka imani watoto imeisha. Malizia neno la mwisho kwa kusema na yule kijana wako aliyesema wewe sio mama aliyekuwa wewe unajua, yule ni mtoto wako ongea naye kama anakutazama na tunaamini lazima atakuona kupitia Tiki TV, ongea naye pale. <laughs> Hasa niongee naye, mwambie chochote kijana wako. Nimwambie chochote? Sasa kama ajalizika, ninafanyaje? Wewe mwambie tu pengine nafsi itakaa itakaa vizuri, pengine kwa chochote kile. Ah, mimi ni mwanangu tu yule pale, sina ubaya naye, ila mimi yeye mwanangu ananiona mimi ni mbaya, lakini mimi sina ubaya naye na wala sina roho yake kunjufu. Mpaka leo bado namuwaza mtoto wangu, kwa nini imekuwa hivi, lakini Mwenyezi Mungu atampa hatua kama ametoka tumboni kwangu. Mungu atampa hatua ya kumrudisha roho yake kuja kwangu, lakini mimi simfati sijui zuri, sijui baya, basi anajua Mungu. Basi nimemaliza, siwezi kumwambia maneno mabaya yule mtoto wangu, sababu babake alimwacha mdogo, nimemlea mimi mwenyewe peke yangu. Wakati nilikuwa kijana, nimemlea peke yangu. Unajua ulezi wa, wa mtoto hana baba, unakwenda mahali usipotaka ili apate nini? Kula mtoto wako. Ndio nilivyofanya mimi. Ma, maeneo gani au matukio gani haukuyataka lakini ukayafanya ili tu mtoto wako apate kula? Sasa si nilikuwa na wanaume eh, wanaume wale ah, huyu ana zaebi fulani sitowezana naye, huyu ana zaebi fulani sitowezana naye, naondoka pale lakini yule aliyekuwa kunichukulia watoto wako mimi nitakubali nitawalea, nilimkubali kwa masharaiti. Kamwambia mimi watoto wangu sitaki kumwanyanyasa. Kama utawalea watoto wangu ndio umenikubali mimi, kama hutaki watulea watoto wangu basi eh. Na hakuna aliyokubali, ndio huyu Idi Patuka. Kwa maana hiyo ilikulazimu kwenda kwa wanaume wengine tu, ili mradi um, umlee mtu watoto kulea mtoto wangu, na mtoto anataka nguo, mtoto anataka kula, mtoto anataka kuoga, mtoto anataka kufuliwa eh. Sasa kama huna ile, si lazima uende kwa mwanamume ukatoe chochote kitu, kama ni mwili wako ndio atakufurahi mtu apate nini, akupe ukalelee mtoto wako mm. Hiyo ndio tulikuwa tunafanya zamani kama hiyo. Pole sana. <laughs> Asante. na, na bibi, kwa umri wako ulizungumzia swala moja ambalo ni muhimu pia tusilisahau, naamini hata kwa watazamaji wanalisubiri. Ulisema nyumba uh, imegawanywa kwa watoto sita, kila mtoto ana kodi yake, lakini mama kapewa chumba, chumba pale cha kukaa na upokei hata senti. Sipokei hata senti. Na watoto wakija hata wamkumbuki mama. A ah, -a. Ah. Kwa nini sasa? Wakumbuke kwa ajili gani sasa? Si Mungu kawapa chao cha baba yao. Eh, kila kitu ni cha baba yao hapo mama hayupo, pengine sio riski yangu. Lakini baba si alikipata akiwa na mama? Nikiwa na nikiwa nayo. Au ulikikuta ulikikuta kwa baba? Nilichokikuta sikukuta nyumba, nimekuta ni kibanda, na hicho kibanda mimi sikukaa kwa sababu nilimkatalia wanawake wawili, alafu mimi niwe ni watatu. Sikumwambia nijengee, nikamwambia nipangie kama ukinikubalia, na watoto hao nimezaa kwenye nyumba za kupanga. Baadaye Mungu akaleta usuluhisho, ndio nikafika hapa kukaa. Mkawa mmejenga sasa pamoja? Mtoto huyo alikuwa amemdai baba yake. Kuna mtoto wangu alimdai baba yake anaitwa Sharifa Idi, akamwambiaje, wewe baba umewajengea wenzetu wote wamepata vyumba na sisi tunataka chumba chetu. Yule baba alikataa, kwa sababu waliku, nilikuwa kule kwa mamangu akanijengea chumba niishi na mamangu. Ya mamangu alikuwa hajazaa, akanambia kaa hapa mpaka kufa kwa mamako. Ndo alimwambia mbona nimemjengea, akaambia kule sio kwetu, kule Kikeni, hapa ni Kiumeni. Ndo akanipa chumba, hii nyumba kubwa hmm. Wanacho wenyewe, wanapokea kodi, wanaondoka nayo, lakini mimi alivyokufa mwenyewe ndo niko kule hakukuwa na maneno yoyote ya kabla ya marehemu mume wako kufa kuhusu umiliki wa nyumba hii? Ah, maneno zilikuwa kama mimi nadai, kulikuwa na maneno, lakini yule mmiliki wa hii nyumba mpaka leo mimi sijampeleka kwenye udhamini wa aina yote kusema mimi nataka changu, hapana. Ai, nilikuwa nasema tu kwa, kwa kama natania, akanambia mimi eh, kama unataka chako ukae hapo hapo si utoke kwa watu ndo tukugaie. Eh, nitoke ambaye niende ni kwa mwenyekiti au niende kwa mjumbe, niwaite wote kwawa. Kwa nini mimi hawanipi pesa ya mume wangu? Hilo neno sijafanya kwa sababu nina watoto wangu humu wanapokea kodi ya nyumba niliozaa na huyu baba, ambapo wewe ndo ulitoa idhini au wao ndo walijipangia kupokea kodi? Eh, wao wenyewe ndo walijipangia mimi hawakuniona eh, walijipangia. Alafu baadaye walivyokuwa wanapanga walikuwa majipa wenyewe wako walikuwa wangapi, wengine wamefariki, lakini alafu tena mwisho ha? na mama nikamwambia a mlivyokuwa nyinyi wenyewe mlivyoamua, mimi mkaniona sio mama, lakini yeye alofanya hivyo amefariki tayari. Mtoto eh, ni mkubwa mzima akuzawe. Alifariki kwa tatizo gani? Ah, alifariki pressure. Mm. Alijenga huko Bagala Kinguge huko, alijenga kakake ndo alikuwa anakaa huko. Sasa bibi, wewe nyumba ilikuwepo ya kwako na mumeo, sasa hivi imegawanywa kwa watoto, wanachukua kodi na unadai hawakuhudumii. Kwa maisha yako unayaendesha vipi? Sasa si wale wa niliozaa kama wale hao nimezaa ndio wale wananihudumia, lakini wale watoto wa wenzangu hawanihudumii, wanachukua kodi, wanaenda kwa maisha yao. Wale uliowazaa na wenyewe, lakini wana wana vyumba vyao katika nyumba hii. e, wana vyumba vyao. Hao ndio wanaokuangalia. Wao wananiangalia kusema kweli, ndio wananiangalia hapa nikiumwa. Huyo mmoja yuko Tandika, mmoja yupo tu hapo anasafiri. Mimi nimezaa watoto wanawake watupu, wanaume wawili tu kuna, kuna watoto wengine wanakutazama sasa hivi wana maisha mazuri wanakutazama kupitia Tiki TV, wana maisha mazuri, lakini wamewasahau wazazi wao. Una lipi la kuwaambia? Ah, mimi na, naombea dua tu, kwani niwaambie vipi sasa? Unawashauri kitu gani? Nawashauri kivipi? Ni washauri watani, wanasema huyu mama analawama. Sasa nitajijengea nini? Nitajijengea chuki. Sina cha kuambia mimi. Sawa sawa. Ushauri wako kwa mtazamaji anayekutazama kupitia Tiki TV kuhusu maisha na kila kitu, wanasema utu uzima dawa, neno la mtu mzima linaweza likakuponya, linaweza likakuvusha na kila kitu. Kwa imani, kwa imani Mwenyezi Mungu atawajalia tu, Mwenyezi Mungu atawatizama ikiwa wanabadili nia, na mimi maisha yangu bado niwe hai, basi Mungu mwenyewe ndio atawa atawajua sio mimi, kwa sababu kama nilivyo kama nilikotokea, sema mimi sio mchawi. Maanake neno hilo uwe na ushirikina. Kwa nini fulani ananifanya hivi? Kumbe tofauti, unamkiuka Mungu, lakini mimi nimemshiba Mungu moja kwa moja. Elewa. Asante sana bibi kwa maneno yako na stori yako nzuri ulioshia nasi kuanzia mwanzo mpaka tulipofikia. Mm, basi sina maneno mengine, naombea dua tu watoto wangu wote niliowazaa mwenyewe na waliozaa wenzangu, mimi naombea dua tu, ila nachotaka uzima wangu na ugonjwa wangu, watoto wangu niwe nao pamoja. Sasa huyo aliyojiondoa hapa, sija sijui kama Mungu atampa imani gani ya kunirudi kuni, kurudi, kurudi kwangu au Mwenyezi Mungu atampa moyo gani wa kuendelea mbele, basi anajua Mungu, sijui mimi eh. Sina la kumwambia, tamwambia nini? Yeye kajiepusha, anasema anakwenda kuangalia upepo mwingine, naona anakwenda kuangalia upepo mwingine. Mimi nikushukuru sana bibi. Haya. Asante kwa muda wako. Haya, asante na nyinyi poleni kwa matatizo ya kumuumwa. <laughs> Eti huyu Halima Asbani Saidi alikuwa na mambo mengi sana mpaka saa hizi miguu inauma, basi poleni sana. Ah, sisi, sisi miguu yetu haiumi. <laughs> Haiumi miguu yenu tu, tukupe pole pia kumalizia muda wako. Ah, ah. Nyinyi ndio mmemaliza muda hapa.